अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम मंगला डैम के आउटर वाली जगह पे जा रहे हैं और हम अपना सफ़र मंगला के केएफसी से शुरू करेंगे आइए जाते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम मंगला डैम जा रहे हैं मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखें सफ़र को एंजॉय करें गाइस ये जो राइट टर्न आ रहा है ये मीरपुर के लिए आ रहा है वो देखिए वो लिखा भी है ये जिधर हम जा रहे हैं ये टर्न मीरपुर के लिए वो आगे बोर्ड नज़र आ रहा होगा आप लोग को कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर हाँ, अब हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है और आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं ये नीचे पावर स्टेशन भी आ रहा है कभी तो मैं आपको यहाँ भी लेकर जाऊँगा गाइस ये जो सामने का रास्ता है ये जा रहा है भिम्बर के लिए और ये जो लेफ्ट पे है ये मीरपुर के लिए हम लेफ्ट जाएंगे मीरपुर ये आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है मंगला डैम के लिए अभी हम लेफ्ट मुड़ेंगे से टोटल हमें यहाँ तक नौ मिनट लगे आप देख रहे हैं मंगल डैम की दीवार के साथ ही खड़े हुए अगर आप मेन रोड तक पहुँच जाए तो आप आ सकते हैं आसानी से थोड़ा सा ही फासला है चलो आइए जाते हैं थोड़ा सा थोड़ा कम है बातें बातें थक करके थक जाऊंगा बहुत खूबसूरत नज़ारा ऐसे लग रहा है स्विट्जरलैंड आए हुए देखे पाकिस्तान ने भी तरक्की कर लिया वो रोड कितना साफ है माशाल्लाह आइए हम पहुंच ही चुके हैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पहली बार डैम डैम को देखने के लिए भाई लो मैं तो अभी से ही थक गया गार्ड अंकल भी बैठे हुए हैं ऐसे लग रहे हैं सर से ही गुजर रहे हैं मुझे लगता है अभी हम किसी अच्छे नज़ारे के लिए जाने वाले हैं मैं आपसे पहले जाऊंगा कितना अच्छा नज़ारा है बहुत मज़ा आ गया ठंड भी बहुत है मैंने गलत काम कर लिया मुस्तफ़ा मुझे कह भी रहा था कि जैकेट पहन लो जैकेट पहन लो मैंने नहीं पहनी मेरे पीछे जो डैम नज़र आ रहा है खूबसूरत सा ये 1960s में आयु खान ने बनाया था अल्लाह उसे जन्नत दे जन्नत और दोस्त में जगह अदा फरमाया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान के लिए ये आपको नज़र आ रहा होगा किसी ने टेंट भी लगाया है क्या पता है इन्होंने मछली पकड़ने के लिए लगाया या रात को सामने आए गाइस अभी हम मंगला डैम की दीवार पर चल रहे हैं यहाँ पे लोग अक्सर वॉक करने आते हैं अभी हम भी तो वॉक ही कर रहे हैं बिल्कुल सीधा जाए वो जो कौन नज़र आ रहा है उससे भी आगे तो आप आके सौ बटक पार्क कौन जाएंगे लेकिन कौन जाएगा हम चल नहीं सकते थक चुके हैं जा सकते हैं जा सकते उधर तक ये रास्ता है मुझे आ रही है यहाँ का भी बहुत प्यारा लग रहा है મને ગુંબા જેસા લજર આ રહા હે વો જો હે મંગલા કા વેધર સ્ટેશન હે યે હે વો વેધર સ્ટેશન મે આપકો ક્યુકે દિખાને કે લેને આયો હો ગાડી આ ગઈ ગાઈસ જانے કા દિલ તો નહીં કર રહા લેકિન જાના તો પડેગા અલ્લાહ અલ્લાહ અકબર અલ્લાહ અલ્લાહ الله أكبر لا إله